Смотрите, готовый результат. Я уже попробовала, очень вкусно, всем советую. Решила есть как самостоятельное блюдо с вот такими сухариками. Всем приятного аппетита! Всем огромный привет с моей кухни! Я готовлю постное блюдо. У меня будет капуста овощами, с фасолью, с морковкой, с луком. Вот подготовленный лучок с морковкой нарезала. Я его буду пережаривать отдельно. Я не люблю все вместе жарить. Мне кажется, так вкуснее, когда все отдельно. Сейчас я пережариваю капустку на постном масле. Вот у меня еще капуста. Сейчас ее добавлю. Потом отдельно я приготовлю морковку с луком, добавлю томатик, фасоль специи, травки, зелень. И вот такой будет у меня обед. Наверное, будет с кашкой. Я еще не решила, или каша будет, или макароны твердых сортов. Все, когда получится, я вам все покажу. Добавила я лавровый лист, укропку, петрушечку, перцу горошком. Здесь у меня шкварчит морковка. Сейчас буду все смешивать. Добавлю ложку водички, наверное, и прикрою крышкой. Добавлю немножко томатика. Смотрите, что я делаю дальше. Я выложила лук с морковкой, открыла банку фасоли. Я брала красную фасоль, бурлотти называется. Отцедила и выкладываю в нашу капустку. Все это я перемешиваю. добавляю сюда, сюда немного томата. Вот что получается у нас. Я уже попробовала. Очень вкусно. И добавляю горячей водички. Буквально чуть-чуть. Ложечку две. Все. И все это я прикрываю крышечкой. 5-10 минут. И наша капуста готова. Смотрите, готовый результат. Я уже попробовала, очень вкусно, всем советую. Решила есть как самостоятельное блюдо с вот такими сухариками. Всем приятного аппетита!